Ama gelecek o üzgü günlerim Ne zaman bitecek bu dünya sakin Gel otur yanıma öyle Görsünler de gitsinler Seni ben onu sevmedim Illuminati. There must be my I overlooked something that Bu şarkım Hilal'a gelsin beni aldattın Terk edip gittin Sakin Gel otur yanıma öyle Görsünler de ki ayrılık Tabii ki Deliminden